ulertzeko maiatzaren e, aurten eh, ospatuko dugun maiatzaren lehena aipatu behar da zein den eh, momentu honetan pairatzen ari garen egoera. Eta esan behar dugu egoera hau egoera jasanezina dela ekologikoki eta sozialki. Kapitalismoak planeta ustiatzen eh, du eta langileak esplotatzen eh, ditu eta ikusten ari gara zaintza lanak ez dituela aintzat hartzen eta ondorioz eh, lan harremanen prekarizazio itxela ikusten ari garela. Horrekin baterare aipatu behar da zerbitzu publikoak desegiten ari direla. Horregatik lab sindikatutik proposamen bat dugu eta da maiatzaren lehenean aldarrikatuko du dugun aldarrikapen nagusia. E, banaketa irukoitza. Guk esaten duguna da, enplegua banatu behar dela, zaintxalanak banatu behar direla, baina horrekin batera ere, Nafarroan sortzen den aberastasuna ere, banatu egin behar dela. Horregatik, lab sindikatutik oso argi dugu kapitalismoan langiok ez dugula etorkizunik bermatuta eta horregatik beste eredu ekonomiko, sozial eta politiko batera urratsak eman behar ditugula langion lan eta bizi baldintzak eh, bermatzeko eta eh, esan behar da Nafarroan sortzi mobilizazio egingo ditugula, zentrala Iruñan eh, izango da, amabietan plaza honetatik eh, aterako, aterako dena, baina horrekin batera esan behar da, herrialde osoan zehar mobilizazioak e, egingo ditugula, askoienen, tuteran, lizarran, tafaian, donesteben, eta altxasun. Eta horrekin batera, iruñan ere antolatuko dugu esparro zozol bat, e, txoko gorria deituko dena, jarauta kalean, ba, e, bueno, aldarrikapenetatik arago ere, momentua konpartitzeko eta e, koesioa bilatzeko.